एक कंपनी जिसका सूच मैन्युफैक्चरिंग का काम था उस कंपनी में दो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया गया और उनको एक ऐसे जूतों के मार्केटिंग के लिए भेज दिया गया वे दोनों दो दिन तक तो उस द्वीप में रहे और लोगों से मिले और जूतों की मार्केटिंग की दो दिन बाद दोनों ने अपनी मार्केटिंग की रिपोर्ट बनाकर बॉस को ईमेल कर दी एक की रिपोर्ट जैसे ही बॉस ने पढ़ी तो उसे तुरंत रिप्लाई भेज दिया गया कि आपको जॉब से निकाला जाता है कल से आपको जॉब में आने की कोई ज़रूरत नहीं है जब बॉस ने दूसरे की रिपोर्ट पढ़ी तो रिप्लाई किया कॉन्ग्रेचुलेसन आज से हम आपको मार्केटिंग हेड बनाते हैं और आपकी सैलरी भी डबल करते हैं अब सवाल यह है कि आखिरकार उन्होंने रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा कि एक की जॉब चली गई उसे दूसरा मौका भी नहीं दिया गया और दूसरे को प्रमोशन मिला जॉब के साथ में प्रमोशन भी तो आइए हम आपको बताते हैं कि जिसको जॉब से निकाला गया था उसने अपनी रिपोर्ट में बॉस को क्या लिखा था सर जब हम इस द्वीप पर पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई इंसान जूते पहनता नहीं है और ना ही जूते के बारे में कुछ समझता है इसलिए सॉरी हम यहाँ पर जूते नहीं बेच पाएंगे इस पर बॉस ने रिप्लाई किया कि तुम्हें जूते बेचने के लिए अपॉइंट किया गया है और जिस काम के लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया है वही काम तुम नहीं कर सकते तो तुम हमारे किस काम के इसलिए तुम्हें जॉब से निकाला जाता है और जिसको प्रमोशन मिला था उसने अपनी रिपोर्ट में बॉस को लिखा था सर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस द्वीप पर कोई भी इंसान जूता नहीं पहनता है इसलिए मुझे लगता है हमारी कंपनी के ज्यादातर जूते यही बिक जाएंगे आप जरा गौर करें कि सिचुएशन एक है उस द्वीप पर कोई भी जूते नहीं पहनता है पर दो लोगों की एक ही सिचुएशन पर अलग अलग सोच है एक की सोच है नेगेटिव तो एक की सोच है पॉजिटिव और आप यहाँ पर सोच का पावर देखे अभी दोनों ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में से किसी ने भी जूते नहीं भेजे सिर्फ अपनी सोच बताई और सिर्फ अपनी सोच के अलावा उनको रिजल्ट भी मिल गया अभी एक्शन तो किया ही नहीं नेगेटिव थिंकिंग की वजह से एक को जॉब से निकाला गया उसको दूसरा मौका भी नहीं दिया गया और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से दूसरे को सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि उसको प्रमोशन भी मिला और उसकी सैलरी भी डबल हो गई इसलिए ये कहा जाता है कि हमारी जर्नी हमारे थिंकिंग से स्टार्ट होती है अगर थिंकिंग पॉजिटिव है तो लाइफ भी पॉजिटिव होगी और अगर थिंकिंग नेगेटिव है तो लाइफ भी नेगेटिव होगी इसलिए आप अपनी सोच बदलिए मंजिल तो अपने आप बदल जाएगी एक रिसर्च के मुताबिक एक नॉर्मल पर्सन के दिमाग में 24 घंटे में साठ हजार थॉट्स आते हैं मगर ये ताजुब की बात नहीं है दरअसल ताजुब की बात यह है कि जो थॉट्स आज आपको आए हैं उसमें से कल नब्बे प्रतिशत रिपीट हो गए मतलब यह है कि अगर आज आपकी सोच पॉजिटिव है तो कल भी आपकी सोच पॉजिटिव ही रहेगी और अगले कई दिनों तक आपकी सोच पॉजिटिव ही रहेगी लेकिन अगर आज आपकी सोच नेगेटिव है तो कल भी आपकी सोच नेगेटिव ही रहेगी और अगले कई दिनों तक आपकी सोच नेगेटिव ही रहेगी